Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video vom Kanal Cas Incredible und heute guckt ihr mit mir die thailändische Girlgroup 4EVE an. Ähm, die haben ein Performance zu Booty Bomb gemacht äh, auf dem Debüt-Showcase von Atlas, der neuen T-Pop Boy Group. Und ja, ich wollte es mir mal anschauen, wie die Booty Bomb da äh, performt haben. Und ja, ich würde auch sagen, direkt mal loslegen. Falls ihr noch nicht die Reaktion zu Atlas gesehen habt, könnt ihr es gerne auf dem Kanal gucken. Und ja, let's go with Booty Bomb Bomb. For Eve! Tonight! Outfits! Oh my god. So beautiful. Oh my god. I'm so excited. For E, E. Shake it. Goes boom. The booty bomb bomb bomb bomb. Booty bomb bomb. Bam. Whoa. Die Outfits sind so schön. Mann, oh mein Gott. Wow. Hört ihr diese Gekreische im Hintergrund? Ich glaube, wenn ich dort wäre, würde ich auch so kreischen, auch noch lauter. <laughs> oh mein Gott! booty bomb bomb bomb bomb bang. Eat it. Bomb bomb bomb bomb bomb bomb boom boom bam bam. was haben die da gemacht? Uh! Oh mein Gott. Hipster Live. Busy bomb bomb bomb bomb. Back. Bomb, bomb, bomb, bomb, bomb. Oh mein Gott, die Choreografie, die Performance, einfach großartig. Obwohl die Girls immer noch Rookies sind, einfach nur klasse. Oh mein Gott! Queens! I love Eve. Das war echt toll. Haben die echt sehr schön gemacht. I enjoyed it. Schreibt gerne eure Meinung zu der Performance in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Falls ihr nicht unsere anderen Reaction-Videos zu For Eve geguckt habt, könnt ihr mir echt vorbeigucken auf dem Kanal. Wir haben zu allen Musikvideos und Reaction gemacht, auch zu deren Performances bei T-Pop Show. Und ja, falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren für mehr T-Pop-Content. Dann sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen, stay safe, stay healthy und bis zum nächsten Video. Bye bye!